It's the biggest collection in this microgame series. With classics and new additions, there are 300 microgames to enjoy, making this the biggest entry in the series. This is Mario! Pulse-pounding races and battles await Dylan and your me. Are the brothers and Bowser still better together? Uh, les gars, uh, pour vous dire, il y avait un jeu avant, euh, avant celui-là. C'est les phrases du temps. Je veux bien que vous fassiez euh, des remastered et surtout celui-là que bon, c'est mon premier Mario Luigi, mais voilà, vous avez oublié quand même un, euh, donc bon. Oh super, il y a Bowser Junior, trop bien. Here's the scoop on Detective Pikachu, plus a new amiibo. quick attack! Ah, ah, ah. Mysterious Mansion reappears in Nintendo 3DS Remake. Fans of Luigi's Mansion 2 can now explore the original mansion where Mario went missing. Ah, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Ah, les coquins. That's all for Nintendo 3DS bah, headline. Kirby can even make friends with those characters? Bonjour, voici un tutoriel comment avoir le nouveau jeu Kirby. Si vous avez ce Kirby là et ce Kirby là, bravo. Maintenant essayez de fusionner et essayez de le faire rentrer sur la Switch. C'est tout. MDR. parce que je me suis fait trop spoiler sa mère la... An epic tale returns with new artistic touches. Overcome challenges using the power of the gods, the celestial brush. Hello, I'm Bob Ross, and I'd like to welcome you to the 29th Joy of Painting series. Eat up and throw sushi on Nintendo Switch. The gameplay is deep, but the basics are simple. More travelers, more details, and more launch info. 各キャラクターには基本となるベースジョブがあるのですが、 バトルではもう一つジョブを装備することができます What happens when an otaku assassin enters the game world? Inside, there's an action game, racing, puzzles, a total of seven different game titles. In Dark Souls, every challenge is an opportunity. Plus, Amiibo. Separately, the Solaire of Astora Amiibo will be released. Please, please, please いかがでしたかからマイ任天堂のゴールドポイントが任天堂 switch の e ショップで使えるようになったのをご存知でしょうかふとを購入する際ゴールドポイントをお支払いにご利用いただけますので ぜひご活用くださいさて任天堂スイッチのヘッドラインはまだまだ続きますがここでマリオテニスエースにスポットライトを当ててご紹介しますご覧ください If your racket takes three hits, it'll break. When using zone speed, the world around you moves in slow motion, allowing you as a participation bonus, you can get special outfits or even additional characters. Oh, and one last thing. As we approach the game's launch, we decided to hold a pre-launch online tournament. 全く新しくなったさて引き続き任天堂スイッチのヘッドラインです Captain Toad is ready to explore other systems. We've included a few Super Mario Odyssey levels too. Hey, who turned out the lights? Ah euh. non. non, non, non, j'ai déjà vu, j'ai déjà vu ça, j'ai entendu, je connais cette musique, je connais tout, bordel, non, ne refaites pas ça, non, non, non, non, non, non, non, je me barre, je me barre, non, je me barre, non, c'est bon, le jeu, il, ça fait deux ans qu'il existe, non, non, non, non, c'est non, non, sur PS4, ok, pour rigoler un peu, mais non, non, non, c'est pour mettre sans script, papyrus en Mario et Luigi, non, non, non, non. Gaming icon crashes Nintendo Switch. Everything from the cinematics, to the animations, to the lush environments has been fully updated since the original game. Never fear, Little Nightmares is almost here. Oh shit, here comes Pac-Man. Yo, yo, yo, yo, yo! What it is, motherfuckers? South Park is coming to Nintendo Switch. All past DLC will be available for purchase individually or as a part of the Season Pass. Il y avait des DLC. Hyrule Warriors Definitive Edition launches when exactly? Oh, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Give Arms a go. Juste un tournoi. Inkopolis News Bulletin. It's update time. C'est la même chose, sauf que c'est de l'e-sport et il y a un concert en plus, voilà. Ah, et aussi une mise à jour que bah, j'ai pas joué au jeu, donc je peux pas savoir. And what? どうも、イカ研究員です。いかがでしたかオクトはラテン語で数字の8を意味します。2018年はタコの年研究さん、ありがとうございました。スプラトゥーン2、さらに盛り上がっていきそうですね。ご期待ください。それでは、本日最後の映像をどうぞ。 Eh, eh, c'est Splatoon Eh, eh, eh oh Eh, Nintendo, c'est Splatoon 3 Eh, Splatoon Eh, Splatoon Splatoon